一个村长，他们的村长都是这样子，他们都会先找一个人，都是这样问大家：这个是什么？钱包，钱包，恭喜你，你是大家村的村长。耶耶耶！下一颗西瓜一百元，不熟不用钱。这时就有陌生人来了，然后就抢走了他的西瓜。对，你为什么偷我西瓜？我们熟吗？不熟啊。 我好想笑，好，再一次。

아! Come on, Cora!